Eu quero uma dentadura de ouro, doutor. Que é isso, o senhor tá falando sério? É mais sério que isso, só se eu meter uma arma na sua cara, doutor. Dona Guiguinha, a senhora sabe de algum crime bacana do Boca de Ouro? Um crime bacana? Em Madureira tinha uma menina bonitinha, hum. Celeste, uma graça. Se você soubesse o que o Boca de Ouro fez com o com o marido da Celeste... Quanto é que você quer de mim, rapaz? 10 mil. É muito? Espia. Eu quero que a tua mulher venha buscar esse dinheiro pessoalmente. Quer dizer que o Boca tomou a mulher do Para de pichar o Boca de Ouro, Guigui. Calma, gente. Boca de Ouro não mata mais ninguém. Morreu. Falei aqueles troços por raiva. Na verdade, a Celeste era uma sonsa. Não tinha nada de inocente, pelo contrário. Eu vou dizer por que você me traiu. Dinheiro. Ele viu a gente no táxi, viu você me beijando, ficou quase me mata. Eu não vou ficar aqui pra ouvir isso. Madame. Boca. A verdade é que o Boca de Ouro era um covarde. Eu não sou mais nem o que os jornais dizem que eu sou. Eu disse que eu vim aqui pra ficar, não foi, Boca? Foi. O Boca era homem ali. Macho como uma mulher gosta. Boca é um santo. Tudo que dizem dele é mentira, a Boca nunca matou. Matou Boca? Nunca. Pensando <laughs> tá bem, eu sou meio Deus mesmo. Vocês querem saber o que aconteceu no duro?